Alles gaat door mijn hoofd, bro, ik weet niet wat ik moet doen. Elke dag werk ik, een beetje moe. Ik was tien en maakte mijn eerste tune. Ik was tien en maakte mijn eerste tune. Alles gaat door mijn hoofd, ik weet niet wat ik moet doen. Elke dag werk ik, een beetje moe. Ik was tien en maakte mijn eerste tune. Ik was tien en maakte mijn eerste tune. Mijn leven gaat verder. Kom niet met me praten. Ik heb die mij niet willen lastigvallen. Mama die, hij heeft me verraden. Wat een verrader, ik wil gaan vertalen. Ze geven geen love, dus dan erop. Ik kom er toch, die love is fake. Roep eens voor deze. Heb veel fouten gemaakt, maar we leren toch. Zeg maar broertje, kat voor de straat. Ik ga niet naar Osse als er niks is gemaakt. 42, dat is de maat. Kom niet chillen als je toch niks maakt. We komen niet chillen als, als, je toch niks Alles gaat door hoofd, bro, ik weet niet wat ik moet doen. Elke dag werk ik, word een beetje moe. Ik, was tien en maakte mijn eerste tune. Ik, ik was tien en maakte mijn eerste doen. Alles gaat door mijn hoofd, ik weet niet wat ik moet doen. Elke dag werk ik, word een beetje moe. Ik was tien en maakte mijn eerste tune. Ik was tien en maakte mijn eerste tune.